はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、布団の上でも簡単にできる腹筋メニューをやっていきましょう。10分間ありますけども、休み休みマイペースで行ってください。でしっかり腹筋を長い時間行うことで、腹筋の奥までしっかり鍛えることができます。ずっと追い込むんではなくて休憩挟んでも OK です。とにかく最後10種類のメニューをやりきることが肝心です。一緒にやっていきましょう。 はい準備していきましょう1種目目はだるまのように転がる腹筋ですできれば手は軽く添える感じの方がお腹によく効きますもし起き上がれない方はですね少し揺れるだけでも OK です布団やベッドの上だと結構難しいと思うので少し揺れるだけでお腹に効いてますできれば起き上がる時に息を1回ずつ吐いてください ので楽しんでいきましょうあと5秒ですオッ今度は膝を伸ばしたり曲げたりします足を伸ばした時に腰が浮きやすいので 足を伸ばした瞬間すぐ膝曲げてくださいできるだけ足を伸ばす時は息を吐いてください腰はしっかり床についてる方がお腹によく効きますどうしても腰が反れてしまう場合はお尻の下に手を入れてくださいお尻を高くすることで腰がつきやすいです に効かないなって方は足を低めにすると OK です5秒ですはいお疲れでした3種目目頑張っていきましょうさっきよりは少し楽です片足ずつ伸ばしていきますいきましょう これも腰をしっかり床につけてください足を伸ばすたびに息を吐いてください吸って吐く吸って吐くといった感じですあんまりお腹に効かないかもしれませんけども足を伸ばしてるだけで腹筋の奥に効いてます 腹直筋にはあんまり効いてないですけどお腹を引っ込めてくれる腹横筋には効いてます頑張っていきましょうあと5秒 OK 今度は布団やベッドなど少し難しいので逆にそれがよく効いて OK です 尻を浮かせたり下ろしたりしますこれでウエストをしっかり使うことができますもしベッドがふやふやで難しかったらですねちょっと腰が上がるだけで OK です同じように動いてくださいこれは呼吸はあんまり意識しなくても OK です 越です結構辛いですよねベッドや布団が柔らかいほど肩が疲れますちょっと肩が痛いかもしれませんけど頑張りましょうはい OK です次反対いきますさあ頑張っていきましょう 人は辛いと思いますが頑張ってくださいあと少しです肩がだるいとっても肩がだるい少し 肩がだるい肩回していきましょうはい今度は膝を90度よりも少し緩い感じで膝を曲げて太ももを動かしていきます下腹しっかり効かしていきましょう腰が浮かないようにやってください足を上げるときに息を1回ずつ吐きます吸って吐く て吐くといった感じです徐々にお腹が疲れてきてると思いますけども頑張りましょうお腹が痛い方は少し休んでください5秒ぐらい休んだらまた戻ってきてください けよく頑張りました今度は膝を肩幅に広げて手を合わせて右の膝タッチ左の膝タッチっていう感じでやっていきますしっかり上半身を起こして膝をタッチですもし起き上がるのが辛い方はももの真ん中ぐらいでも OK です買う方は膝です 回ずつ息吐きますふう吸ってふう吸ってふう吸ってふうといった感じですしっかり背中を丸めてお腹に力入れてください結構辛いと思います頑張りましょうお腹が熱い腹筋に効いてる残り5秒 オッケー腹筋休めてください今度は首が少し疲れると思いますけども休みながらやってください背中を丸めたままでキープです手をしっかり下につきます手を遠くにつく感じで背中がしっかり丸くなりますお腹にずっと力が入ったままですこれは非常にこれは辛いと思いますお腹も首も辛いと思いますだけどできる 頑張ればできる首が痛い方頭を下ろして休んでくださいもっと腹筋に効かせたい方は顎を上げてください頭の重みがさらに腹筋に効きます首も中もつらい頑張りましょうあと10秒残り5秒お腹と首が痛い オッケーナイスファイト今度は足を上に上げた状態で少し腰を浮かせる感じです骨盤を動かす感じです無理に上げなくてもいいです 骨盤を少し動かす程度ですお腹に1回ずつ力が入れば OK です呼吸は意識しなくていいです1回ずつ腰を丸める感じです残り10秒 ラスト最後はゆりかご腹筋ですできれば腰をしっかり丸めた状態で動いてください手でももを持ってください気持ち揺れますお腹に効かないよって方は手の力緩めてくださいお腹つらいよって方はももしっかり持ってください 揺れながら息吐きますふーふー1回ずつ吐きますお腹に効かない方手を伸ばしてください最高にお腹に効きます腹筋がつらいあと少しめちゃくちゃお腹に効いてます手を伸ばしてる方ナイスファイトですあと少しお腹がつらいうわ お疲れ様でした10分間よく頑張りましたもう最後のメニューをね手を離すとめちゃめちゃ辛いですねあれはねでも最後にね残り最後のメニューだ追い込むぞって方はね今みたいに手を離してやってみてくださいでこういった動画は何回も見てですね一緒に頑張っていくことでだんだんと習慣になってきますでお腹もですね 腹筋早く疲れた方がいい気もするんですけどもただお腹を引き締めたいとかいう場合は回数が多い方時間が長い方がいいのでしっかり、ね、負荷のある腹筋20回とかいうよりもとにかく長い時間お腹を使い続けるっていうことがポイントになります今日も皆さんご視聴ありがとうございました頑張った方よかったらコメントくださいそしてコメント欄自由に使ってください何月何日やりましたとかね 何回目丸とかねそういった意味でコメント全然自由に使ってくださいこれからも頑張っていきましょうお疲れ様でしたご視聴ありがとうございました